Tsakom, pakikiligin na naman tayo ng magkasintahan Julian San Jose and Raver Cruz sa panibagong video upload nila ngayon sa social media. Tara panoorin natin ang nakakakilig na bonding moment ng magkasintahan Julie Halika namang kikiligin tayo sa panibagong video upload ng magkasintang Julian San Jose and River Cruz ngayon sa social media na kung saan ay nagbabanding sila together at kumakanta tong si Julian habang naman ang kanyang boyfriend na si River ay nagigitara. Tara panuorin natin ang nasabing video na kung saan ay pakikiligin niya talaga tayong mga Juliver fans. Panuorin po natin. Show me what you seem to know or seem to care what your heart is for. So mga kahay, kinilig din ba kayo sa magkasintahan Julian San Jose and River Cruz? talaga namang matutuwa kayo at talaga namang kikiligin talaga kayo dito sa dalawang ito dahil naman habang kumakanta sila ay makikita nyo sa kanilang mga mata ang kanilang uh, ah, pagmamahalan sa isa't isa na yun naman talaga ang nakakapagpakilig sa mga Julie Verbo. Oh, so that's it for today's video mga kaya kung nagustuhan nyo po yung video ko po today please like, share and leave a comment on below. compromise.